Novar ima dobru opremu, ne, baš je baš je fora. Čuje, pošto je samo maraka nekad. Čekaj, samo taj bajs ima ili imaš još nekog? Imam, sad ću ti pričati. Ima pet bicikala. Glebara, to dokumentirat ću kasnije. Ovo sam revizija. je 500 eura, znači. je, se, ozbiljan bude, nemoj sad ono sve bancije... Čekaj, to ono kje si na kacigi imao. Da. 12 godina. To će i tak, tak sve na YouTube staviti. Da, <laughs> da, da, evo, to će ti biti za, 12 godina. za, ovaj, za posao.